belok sini Ayo, geser. Geser lagi sayang. siap ya astagfirullahaladzim untuk ombak sedang sedang dilihat oleh juri jadi Terima kasih Pak.